た по белому свету, став одним движением ветра, летит куда-то вдаль. И не думать, как приземлиться, а у птиц свободе учиться, оставить все то, что жаль. Однажды ты not now оставить все а то, что жаль однажды сказать. Спасибо, что досмотрели до конца. Если не подписаны, подписывайтесь. Всем удачи, всем добра.